ver, ¿quién de ustedes, este, ¿quién de ustedes tiene Facebook? Wow. ¿Quién no? Levante la mano, ¿quién no? No, ¿quién no? Gracias a la minoría, baje mano. ¿Quién de ustedes usa Twitter? Alguien pocos. Listo. Bien, pocos Twitter. Facebook un montón digamos, la pregunta más difícil ahora. ¿Quién de ustedes cree que los amigos de Facebook son amigos? Levante la mano. Cuatro. Cinco. El resto de lo que crees que son contactos, pero que no hay amistades, digamos. La amistad es una cosa, Facebook pues, es otra. Hay de todo, bueno. Ahora no se escucha, ahora lo voy a escuchar. Perfecto, bueno. Eh, el planteo, digamos, tomemos el esquema, el esquema de, la visión optimista, la visión pesimista y la, visión de la reinvención. La tercera postura, la de la paradoja, sería la del movimiento, la reinvención. En el caso de Facebook sería lo siguiente. ¿Qué diría la visión optimista. Diría, tengo un montón de amigos, tengo una idea cerrada de la amistad, tengo una idea de la amistad cerrada. Sé lo que es un amigo, pobres, los que creen que saben lo que es la amistad, o sea, los envidio, ¿no? Este, en filosofía estamos hace 3.000 años discutiendo qué es un amigo. Digamos, pero tengo una idea de lo que es una amistad. ¿Y qué hace Facebook? de que esa amistad que yo sé lo que es gane en eficiencia, porque tengo, no sé, tengo 124 amigos. Imagínate que no puedo hablar por teléfono todas las noches con todos, pero puedo sí, digamos, contarle a todos mis amigos qué me está pasando porque actualizo mi perfil, ¿no? Este cuento alguna pavada que me pasó hoy, entonces todo el mundo se entera de lo que me pasó puedo hablar al mismo tiempo en la computadora con ocho o nueve amigos y hablar de verdad. Visión optimista. Puedo hablar de verdad. No es cierto que hablo por arriba, ¿no? Porque la crítica es, estar chateando con nueve pibes al mismo tiempo, evidentemente no estás concentrado con cada uno de ellos, ¿no? Yo de nuevo me pregunto, ¿cómo no está hablando con los uno está concentrado 100%, estar amigos hablando, en general son aburridos cuando vienen y te dicen, te tengo que contar algo que me pasó. No. Y como uno cree en la amistad, dice, bueno, contame. Y estás haciendo como las cuentas del mes con un pedazo del cerebro. Digamos, después lo escuchás, le tirás una onda, pero no es que estás 100%. Entonces la crítica, o sea, la visión optimista lo que te dice además es, tengo un montón de amigos del jardincito, que no las si yo las recuperé, de la primaria, ¿sí? Este, eh, además, la capacidad que tiene Facebook de ir subiendo fotos, contando lo que me va pasando, digamos, lo que hace es este, categoría, brinda posibilidades más eficientes de que esa amistad se plasme. Muchos de ustedes pueden coincidir, no coincidir con lo que yo explico. Eso es porque tienen una visión optimista de la tecnología, pero no se salen de la idea de que la amistad para ustedes es algo cerrado. Visión pesimista, ¿Qué dice, Facebook mató la amistad, mató la amistad. O sea, la gente no tiene más amigos, se vuelve más insensible, aislada en su casa, este, eh, no hay más contacto físico. es el contacto físico entre los amigos, no? Digamos, ¿qué es el contacto físico? ¿Qué hace, che? O sea, digamos, pero eh, realmente la visión pesimista lo que busca mostrar es que se va perdiendo calidad. Tiene alguna razón, ¿eh? no estoy siendo tan cínico. Se va perdiendo calidad, se va perdiendo sensibilidad se va perdiendo algún tipo de concentración. No es lo mismo tener contactos que tener amigos, está claro. Digo, amigos son amigos son los amigos. Amigos, eh, está clara cuál es la definición de nuevo, está clara cuál es la definición de la amistad. Y sin embargo, aunque está clara cuál es la definición de la amistad, lo que hace Facebook es matarla, porque es una ilusión de que estamos teniendo miles de amigos cuando en realidad la amistad pasa por otro lado. Ok. Tercera posición sería. Mi Facebook favorece la amistad, mi Facebook mata la amistad. Facebook modifica la amistad. Hoy hay nuevas formas de vincularidad dentro de, las cuales, si partimos del viejo paradigma de lo que es tener un amigo, no podemos conectar con lo que hoy la tecnología nos posibilita. Digo, hoy la, uno puede seguir teniendo amigos a la vieja usanza. Facebook lo que posibilita es un nuevo tipo de vincularidad con el otro que no se rige con los parámetros de la vieja amistad. Si lo comparás con los parámetros de la vieja amistad, siempre vas a caer en o suma o resta, mejora o empeora. Y hay otro tipo de relación que se rige con otro tipo de parámetros. Yo tengo muchos amigos en Twitter, muchos. Gente con la que hablo, tengo por lo menos 20. Todos los días hablo. ¿Sí? Este, por distintas cosas. Yo uso mucho ¿sí? Este, Twitter. Y entonces no sé quiénes son. No sé. Algunos sé, pero digo hay 20 que no sé quiénes son. Y el otro día me enteré que uno vive en Costa Rica, de casualidad, por algo que me dijo. Digamos, no sé quiénes son, y les digo algo más. No quiero saberlo. No me interesa porque cumplen otro rol. Ah, eso no es un amigo. No, sí es un amigo, pero es otro tipo la relación vincular que hoy a mí me nutre y en la cual me nutre, pero que como te nutre un amigo, no parar, de nuevo, no es comparar. Yo lo llamo amigo a eso, porque se genera un diálogo, yo tiro cosas, me las devuelven, me hacen pensar, o sea, se genera ahí un nuevo tipo de relación, esa famosa comunidad Twitter de amigos, en la cual voy eh, la palabra es medio que los son funciones que cumplen, funciones donde uno está ahí dialogando. Detrás de ese tuitero que me tiró no sé qué, hay una persona, y está bárbaro, y esa persona debe tener pareja, hijos, madres, amigos, perfecto. Pero al mismo tiempo, ¿sí? esa persona cumple ese rol. Hoy vivimos tiempos donde la tecnología ha generado esta fragmentación en lo que somos. Y esa fragmentación puede realmente vivirse de manera creativa. El tema es este, realmente no entrar en esas comparaciones con modelos que entendemos cerrados. Y cierro diciendo dos cosas. Primero, no hay mejor prueba de lo que digo que preguntarle a un chico de 12, 14 años y todo lo que estamos diciendo vivir angustiándonos se nos vuelve una estupidez. Porque eso es lo que pasa. decir, decir, chicos, eso no es amigos. Sí, son mis amigos. Pero si yo lo veo por Facebook, son mis amigos. O sea, hay una conciencia de que ese vínculo pasa por otro lado. Ahora,